Смотри сюда. Запомни, самое главное, когда будешь выходить на ковер, не забудь свои кроссовки снять, понял? А то испачкаешь. Ковры же новые, свежие, только вчера привезли. Видишь? Ковровый супермаркет «Роял» предлагает широчайший выбор ковров от классики до хай-тека, ковры от ведущих брендов. Супермаркет ковров «Роял», город Каспийск, улица Гамзатова, 37Б. Алло, земля.